So I wanted to um, share with you today about the Bible's teaching on the last days. Я бы хотел uh, поделиться с вами учением библейским о последних днях, последних временах. The time before Yeshua comes back. О временах, uh, которые наступят прежде, чем Иешуа вернется на эту землю. The time before the resurrection of the dead. Uh, о времени прежде воскресения мертвых. Many people are very confused about this А, Очень много смущения э, есть сегодня на эту тему, because they read the Bible with the wrong idea. поскольку люди читают Библию э, с неправильными идеями в They, голове. they think that the Bible is going to give them an outline of history written ahead of time. History written ahead of the То есть люди имеют такое представление о Библии, как будто бы в Библии описывается будущая история, заранее описывается. И они пытаются составить такой детальный план, что произойдет, в какой последовательности, что зачем. And then different people from different streams in the body of believers fight about these details. И что происходит в результате? Э, представители разных течений в теле Мессии начинают воевать друг, друг с другом из-за понимания вот этих вещей в истории будущей. Да, Библия дает нам широкий взгляд. But it, it gives us many symbols and many ideas to begin to um, prepare но также она нам дает э, некие символы, некие идеи. Э, если взять их во внимание, то мы можем приготовиться к определенным вещам. Но Библия не написана для того, чтобы мы э, распланировали на будущее все детали. That's a Это ошибка. It's the wrong Это неправильный подход. Now, I was raised in um, high school in one of the streams that believed they had all the details. И вот я сам учился а, в таком учебном библейском заведении, где а, учителя верили в то, что все должно быть разложено по полочкам и все детали объяснены, детали о будущем. And when I was in college, I found many things that did not fit и когда я учился в колледже, я обнаружил много вещей, которые просто не соответствовали одна другой. So I became disillusioned. И я был разочарован. And I believed that nobody could know about the future. Я пришел к выводу, что никто не может знать будущего. That Yeshua would return someday. И что Иешуа однажды вернется. And that we weren't supposed to know anything else. И кроме этого ничего нам знать не нужно. And anybody who thought they knew anything else didn't know how complex it was. И те люди, которые думают, что они что-то понимают о будущем, они на самом деле не понимают, насколько все сложно. And then when I was 22 years old, И потом, когда мне исполнилось 22 года, a spiritual father of mine, мой духовный отец the most important, gave me a book that was the most, is a very famous book. Он дал мне одну очень э, популярную книгу, очень известную книгу. И я даже не буду вам называть ни имени автора, ни название книги, поскольку это не важно. Но в англоязычном мире эта книга до сих пор очень хорошо известна. And when I read this book, I understood And things began to make sense. И когда я прочитал эту книгу, я обрел некое понимание, и многие вещи обрели для меня смысл. And I'll share about that. И об этом я сегодня буду говорить. Now, now you know that there are many things in the Bible about the last days that are very scary. И вы знаете, что в Библии очень много пугающих вещей, написанных о последних временах. Там говорится о наказаниях, and, о болезнях и об ужасных вещах, которые придут в этот мир. И все это произойдет прежде, чем вернется Господь and, um, на землю. I didn't like those parts of the Bible. И мне очень не нравились эти стихи в Библии. I didn't want to study them. Я даже не хотел их исследовать. И я помню, как в Чикаго один из наших молодых лидеров в uh, общине, you know, 48 years ago. Вы знаете, это было где-то 49 лет назад. I remember this young believer, a new believer, came into the congregation. Я помню, как молодой верующий вошел в общину, пришел в общину. And she came up to me before the service started. И это была женщина, она пришла до начала собрания. Her eyes were wide with fear. Ее глаза были расширены от ужаса. And uh, she said to me. И она сказала мне. I read the book of Revelation last night. Вчера вечером я прочитала книгу Откровения. I stayed up all night. Я не спала всю ночь. And I said to her, я ей сказал, Did you understand it? Ты ее поняла? And she said, I don't know. Она сказала, не знаю. But it sure was scary. Но это было так страшно. How many have read the book of Revelation? Сколько из вас читали книгу Откровения? It's really scary. Она пугающая, Yes? да? Now, <laughs> Хоррор-фильм. <laughs> so this is where I was. Да, вот я так думала, I said- ужастик. If we as believers are very good, И я подумала, if we- if we're very good, если мы очень хорошие, we won't have to go through all this. то как верующие мы хорошие люди, мы не должны проходить через все эти ужасы. If we're very bad, а если мы плохие, maybe all this will happen. тогда с нами это все произойдет. И потом я понял, ну, мне не нужно беспокоиться. That's where I was at. И это так оно и происходит. 22, 23, 24. My age, 22, 23, 24. И когда я достиг возраста 24, 20, 23, 24, 25 лет, So Так I, я и I, думал. I'm going to uh, approach this differently. и я хочу теперь по-другому на все это взглянуть. I want you to turn with me to 2 Peter chapter 3. Откроем вместе 2 Петра, And this is Третью my, главу. my theme today. и это, собственно, моя тема сегодня. Invest your life toward Yeshua's return. Приготовьте свою жизнь к возвращению Иешуа. And uh, 2 Peter chapter 3. Итак, 2 Петра, 3 глава. And we're looking at verse um, 11. И мы откроем стих 11. Therefore, since all these things will be dissolved, и если, если так все это разрушится, What manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Looking for and hastening the coming day of God. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. This one text is such a key. Вот этот, э, эти два стиха являются ключевыми. It gives us an understanding that if we live our life in the right way, Это that we, дает нам понимание, что если мы живем святой жизнью, правильной жизнью, that we are part of moving history the cl- to the climax of what he calls the day of God. то мы находимся в процессе движения к Дню Божьему. The day of God. День Божий, что это? That's a very big idea. Это грандиозная идея. That's one of the biggest biblical ideas. Одна из величайших идей Библии. And somehow the way we live brings history to the point of the day of God. И то, как мы живем, это приведет всю историю к Дню Божьему. What is the day of God or the day of the Lord? Что же это такое, День Божий или День Господень? Throughout the prophets, we read about the day of the Lord. У разных пророков мы читаем о Дне Господнем. This is the day where God intervenes at the end of this age. Э, это день, когда Господь вмешается а, в течение нашей жизни в конце времен. He comes with mighty judgment for the wicked. Он придет с э, сильнейшим судом а, над нечестивыми. A terrible judgment on the earth. Это будет ужасный суд по всей земле. But deliverance for his people and those who seek him. Но также это будет и освобождение для тех людей, которые ищут его. Salvation for his people and judgment for the world come together. Спасение для мира и также суд для мира, они придут вместе. In this day of the Lord. Вот это день Господень. And in the first century, this was the big idea. И в первом веке новой эры эта идея была величайшей. It was the big idea among our people who believed in the prophets as scripture. Эта идея была <clears throat> распространенной среди нашего народа, которые верили пророкам Писаний. Now you know there were there were three primary religious groups in the first century. И вы знаете, в первом веке было три основных религиозные группы религиозной группы. И вы все можете читать Библию, и вы все можете получать некоторое понимание об этом. Но также важно а, понимать а, то, чему учили учителя Библии, это может вам помочь. И And и то, что я вам рассказываю сегодня, это то, с чем соглашаются многие очень учителя Библии. In the first century, в первом веке новой эры, we had the Sadducees, the Pharisees, and the Essenes. Там были садукеи, фарисеи, the last word. The Sadducees, Pharisees, and Essenes. И Исеи. The Sadducees did not believe in the authority of the prophets. Садукеи не верили в э, авторитет пророков, пророчеств. They controlled the temple. Они контролировали весь храм, They had most of the priesthood were Sadducees, not all. э, им принадлежало священство, все священники были из них. And so what we're sharing today does not have much connection to the Sadducees. И то, о чем мы сегодня говорим, оно не имело какой-то сильной связи с э, садукеями. But the understanding of the Pharisees and the Essenes was built on the basis of the prophets. Но понимание Писаний фарисеями и эссеями, оно было основано на книгах пророков. Like. И они читали тексты, говорящие о Дне Господнем, uh, и из этого делали выводы, э, как, каким он будет. I'm not going to get into the book of Daniel today, Я сегодня не буду читать из книги Даниила, but the book of Daniel was very important. но книга Даниила очень важна. But I'm going to turn to the book of Joel, Я Joel, сейчас прочитаю из книги Иоиля. which is one of the earliest of the prophetic books. Это одна из самых ранних пророческих книг. And we're going to turn to chapter 2, 3, and 4. И мы откроем главу вторую Иоиля. It's different in Hebrew and in English. Иврит, иврит и английский переводы, и английский перевод Библии, они отличаются. You know, in the book of Joel, they had just come out of a terrible locust plague. Locust plague, locust, you know? Locust, locust, the bugs that eat all the crops, you know, like in Egypt, one of the 10 plagues, the locusts, саранча. Right? terrible plague ate all the crops and terrible. Okay. Okay. So Explain say, it. Say it again. They had just experienced a terrible plague ага. Итак, они очень... Э, здесь описывается ситуация, когда только что пережили люди нашествие саранчи. And that becomes a background for God speaking about the ultimate judgment that will come on earth. И это стало основанием э, Эм, что стали говорить о последнем дне, о том, что произойдет, э, какое наказание. And he puts two things together. It's quite amazing. И здесь две вещи соединены вместе. One that God is going to pour out his spirit upon his people. Здесь говорится о том, что Бог изольет свой дух на свой народ. And the gift of prophecy is going to be given to all his people. И что всем людям будет дан дал пророчество. There's going to be this supernatural immersion in the Holy Spirit. Он говорит о том, что произойдет сверхъестественное погружение в Святой Дух для всех. But in the same time period. Но в тот же период времени. There's going to come this ultimate judgment. Это ужасное наказание придет. And he says this. И он говорит следующее. In verse 31. of It- chapter 2. Иаиль 2 It's actually глава, chapter 3 in the Hebrew. э, In the Hebrew, it's стих chapter 3, 31. verse 4. The sun will turn into Yeah, 3, darkness. 4, or 2, 30, whichever Well, in, version in our you're using. translation, it's uh, 31. In the, in the Russian, it's the same as English, huh? Yeah, I, I Okay. think so. The sun will be turned into darkness and the moon into blood. Итак, Иаиль 20, Иаиль 2, Солнце превратится в тьму и луна в кровь. Before the coming of that great day of the Lord. Прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. There it is again, the day of God. Вот эта фраза «День Господень». The same word that we read in 2 Peter 3. Тоже, та же фраза, которую мы читали э, во втором Петра. In chapter 3, which is chapter 4 in Hebrew, Третья, третья глава. Behold, in those days at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem, с первого стиха. И, «Ибо в- вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. I will enter into judgment with them. И там произведу над ними суд. On account of my people, my heritage Israel, whom they scattered among the nations. За народ мой, за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. In verse 12. И дальше 12 стих. Let the nations be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there I will sit to judge all of the nations. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Put in the sickle, for the harvest is ripe. Come, for the winepress is full. Опустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Verse 14. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Толпы, толпы в долине суда. And here's the big idea again. The day of the Lord is near in the valley of decision. И вот опять та же самая идея, ибо близок день Господень к суда. The sun and the moon will grow dark, and the stars will diminish in their brightness. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. The Lord will roar from Zion. Возгремит Господь, <laughs> возгремит Господь Сиона. Now they gotta roar. Э, вот так он сделает. Прорычит, наверное. Ну. And he will utter his voice. И вот его голос. But the Lord will be a shelter from his people. Но также здесь говорится, но Господь будет защитой для народа своего. And then we read, и далее мы читаем, that Israel and Jerusalem are redeemed, о а воскрешении Израиля and that uh, the fountain comes from the house of the Lord, И дальше мы читаем, что источник а, произойдет, образуется в Доме and Господнем. then at the Источник end in воды. verse 20, Judah shall abide forever, and Jerusalem uh, from generation to generation. И 20 стих. «А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов». Now, the basic teaching of this earliest text on this, this is the Итак, вот это самый ранний из всех текстов на эту тему. Is repeated again and expanded in the book of Isaiah. И эта мысль, эта идея, она повторяется и развивается в книге Исаии. Chapter 26 в 26 стих, э, Verse главе. 19, eh, we're not going to turn to it. Мы не будем сейчас читать, но Исаия 26. But he says there's coming a day of indignation and judgment. Там говорится о том, что придет день суда, день гнева. И нам придется прятаться. To, uh, judgment, и что мы придем на суд. That God will slay the Leviathan. The Leviathan, the Leviathan. А, и что там будет Левиафан зажарят. And uh, then Israel is redeemed. You see it in chapter uh, 27, 6 and 27. И дальше в главе 26 мы читаем о том, что Израиль будет спасен. And it gets repeated again and again with greater detail. И опять и опять там повторяется эта идея в других деталях. Ezekiel 38 and 39. Иезекииль 38-39. Daniel 12. Даниила 12. Zechariah chapter 12 and 14. Захария, главы 12 и 14. Again and again and again. <clears throat> Снова и снова и снова. I'm repeat it again. Very simple. И все это, эта идея повторяется, и это просто. There's coming a huge judgment on the world. Um, мы понимаем из этого, что придет величайший суд на землю, called the day of the Lord, называемый День Господень, a day of darkness, день тьмы, but it's a day of deliverance and redemption for God's people. но также этот же самый день, это день освобождения и э, воскрешения для Божьего народа. Now, the Bible adds one other important element to this И еще один важный элемент добавляет к этому Библия, that the deliverance of our people is connected to the greater Son of David, the Messiah. что а, спасение нашего народа связано с величайшим сыном Давида Мессией. Он будет один из тех, кто принесет дух спасения народу. Это также связано с нашим возвращением в землю Израиля. Now, you don't have to know a lot more of the details than that. И вы, вы видите, что слишком много деталей знать и понимать нам that's даже и не нужно. That's the basic teaching. Э, в этом заключается основа этого учения. This is the meaning of the book of Revelation. В этом заключается смысл и значение э, книги Откровения. It's an expansion or a vision of what the day of the Lord will be at the end. Of what? of what the it's an expansion of what the day of the Lord will be at the end. Это еще большее развитие и еще более сильное описание того, каким будет день Господень. And you don't need to figure out the details. Вам не нужно а, пытаться представить себе все детали. But I wrote a book on this. I wrote a book on this. Но я прочитал книгу, You read or you wrote? I wrote, wrote. А, Дан написал книгу а, об этом. It's called Passover, Key to the Book of Revelation. Книга называется а, Песах, ключ к книге Откровения. And that the final day of the Lord is like a it's like an it's like the Exodus repeated. И последний день Господень это будет подобно а, новому исходу, повторению исхода. There are plagues on worldwide Egypt. Точно так же, как были казни египетские в Египте. But that God's people are delivered. Но народ Божий был освобожден. Now, it's very, what I just shared with you, то, чем я пытаюсь поделиться сегодня с вами, is the consensus of biblical scholarship today. это то, с чем соглашаются uh, учителя Библии сегодня. As a matter of fact, I was reading in the Roman Catholic Catechism. I couldn't believe it. The Roman Catholic Catechism. Roman Я прочитал об этом в катехизисе Римской католической церкви. How many you all know what the Roman Catholics are? You know? Кто из вас читал последний катехизис Римской was, католической церкви? I was amazed. You know what it said? Nobody. Nobody read it. Nobody knows what it is? How many know? You all know what the Roman Catholic Church is, yeah? Ну, вы знаете, что такое Римская католическая церковь, да? They, they have a book У них есть такая специальная книжечка, которая, в которой написано, если ты католик, то все, во что тебе нужно верить, это. And it's 900 pages. И там 900 страниц. Whoa. <laughs> Yeah, we're more simple. <laughs> да, у нас проще. It says this. Но там говорится следующее. Before Jesus returns, что прежде чем Иешуа his people, вернется, his people have to undergo a Passover trial. Его народ должен пройти через uh, испытание Песаха. And the Antichrist will be revealed. And? Antichrist. И Антихрист также явится. Uh, yeah, mm -hmm. anti, you know. Yeah. I was amazed to read this. Я был э, удивлен, читая эти строки. Why, why this was there. You и, know why it was и потом я понял, почему They это read там. My book in the Vatican. They read my book. Ну, конечно же, они прочитали книгу Дэна Джастера. Шутка. Uh, I should have figured it out. Now, Итак, I want to come back to the first century. Вернемся к первому веку новой эры. Итак, фарисеи и есеи верили пророкам. Задам вопрос. Что нам сделать для того, чтобы увидеть Мессию пришедшего? и для того, чтобы день Господень наступил, so that the wicked will be judged and we will be delivered. чтобы нам не прийти на суд, но чтобы мы были освобождены. And of course, the wicked were the Roman Empire, right? Sorry? The wicked were the Roman Empire. И в те времена э, грешниками были, была Римская империя. What can we do? Что же нам делать? Can we do something? Что мы можем сделать? Можем ли вообще что-то сделать? Because we want Israel to be delivered. Мы же хотим, чтобы Израиль был спасен. And we want to see the judgment of the wicked. И мы хотим увидеть наказание грешников. And we want to see the coming of God's kingdom. И мы хотим увидеть, как Царство Божие придет. And we want to see the Messiah rule on the throne of David. И мы хотим увидеть Мессию, который правит с трона царя Давида. And we want to see the glory of the age to come. И мы хотим видеть славу нового века. That's what they were thinking. Вот так они думали. And they thought, И они думали дальше. We know what we can do. Мы знаем, что мы можем сделать. We will live a holy life. Мы будем жить святой жизнью. If we get all of Israel or a lot of Israel to live by the Torah, если мы научим весь Израиль жить по Торе, but not only the Torah, и не только по Торе. The holiness standards of the tradition of the elders. В святости традиций наших старейших, старейшин. Then the Messiah will come. Тогда Мессия придет. We'll see the day of the Lord. И мы увидим день Господень. This is still the thinking of our people in Orthodox Judaism. It's still the same. До сих пор э, в ортодоксальном иудаизме такая точка зрения давлеет. Ultimately. Она давляет. Все люди, которых вы можете видеть на улицах, одетые в черное, которые каждый день э, с наклоном э, молятся, с поклоном молятся Богу. И многие часы каждый день проводят за, за изучением текстов э, и учений раввинов. Знаете ли вы, что вы все платите им, чтобы они этим занимались? Ваши налоги с ваших зарплат идут в том числе на них. right? But they think that by doing this, Но они уверены, что когда они это делают, to the of the они приближают историю к возвращению Мессии. Это то же самое базовое понимание, которое э, в свое время имели, в то время имели фарисеи. You see, it's the same as what Peter said. И это то же самое, о чем говорил Петр. What kind of life ought you to live, hastening the day of his coming? Э, какого рода жизнь вы должны вести, чтобы приблизить пришествие Мессии? And Peter says you should live a holy life. Петр говорил, вы должны жить святой жизнью. So the difference between the ultra orthodox and us and what Peter was saying Итак, разница между ортодоксальными евреями и нами, и тем, что пишет Петр, It's a different understanding of what a holy life is. это лишь разница в понимании, чем является святая жизнь. But both Peter and ultra orthodoxy says that if we live the right way, it will move history to the coming of the Lord. И то, что пишет Петр, и то, а, как верят ортодоксальные иудеи, это если мы будем жить святой жизнью, то быстрее придет Мессия. То есть мы как бы игроки на сцене всемирной истории, которая движет Now, эту историю uh, а, вперед к Мессии. И это самый важный, самый важный момент в понимании учения Библии о последних днях. Не те детали, которые должны случиться, произойти, а то, какую жизнь мы ведем. И это очень практично okay. для нас. So our people in the first century Итак, наш народ в первом веке were looking for the Messiah. ожидали Мессию, They wanted to see the day of the Lord. они хотели увидеть День Господень, And in that very situation, и в той самой ситуации Yeshua is revealed. Иешуа открыл себя. And he makes an astonishing statement. И он делает потрясающее, удивительное заявление. And unless we understand the longing of our people in the first century, miss the power and astonishment of this statement. И and unless we, unless we understand до тех пор, пока мы не поняли the the, the part of our people in the first century сердце нашего народа или мысли, образ мысли нашего народа в первый век наш, в первом веке, их страстное желание. We miss how amazing this statement by Yeshua is. А, мы теряем, пока мы этого не поняли, мы теряем а, основную мысль утверждения Иешуа. In Mark chapter 1, 14, а, в Марка 1:14 we read, Yeshua came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news. Ch- м, 14 14 and and 15. 15. Мгм. Итак, Марка 1, 14 и 15. После того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя благую весть Царства Божия, и говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в благую весть. Now, what did this mean? Что это значит? How did the people understand it? Как люди это понимали? They were looking for the kingdom. Они ожидали царства. They were looking for the intervention of God that would bring the age to come or the kingdom. Они думали, что Бог активно вмешается и начнется новая эра, новое that, царство. That David would rule. That David, King David's son, царь, will rule. Царь, сын царя Давида придет и будет управлять. And then what Yeshua does. И вот что делает Иешуа. Он ходит везде по Израилю, учит. He heals the sick исцеляет больных, э, очищает прокаженных, изгоняет демонов из людей, и даже воскрешает мертвых. Which И Исаия говорил, что именно эти вещи будут происходить. Chapter 27 of Isaiah, those who sleep in the dust will arise. 27 глава Исаии, там говорится, что те, кто спят в прахе, они восстанут. What is going on? Так что же происходит? These are signs of the kingdom. Это все знаки Царства Божия. And when you study the Gospels, и когда вы изучаете четыре книги Евангелий, you understand that what Yeshua was saying, вы понимаете, о чем говорил Иешуа. Was it in his life and ministry? Это было в его жи жизни, в его служении. The age to come had broken into this age что тот век, которому надлежит прийти, он как бы врывается в наш век. And the kingdom of God was now here. И Царство Божие здесь, он говорил. But not in its fullness. Но еще не во всей его полноте. But in a partial way. Отчасти, частично. It's already here. Оно уже здесь. But not yet in fullness но все еще не во всей его полноте. So Yeshua, и таким образом Иешуа is showing the kingdom in his ministry, он показывает нам Царство Божие в своем служении. the reality of God's power, Реальность силы Божьей, healing, исцеление, restoration. восстановление. And he says, И он говорит, when John was questioning когда Иоанн спросил его in Luke chapter 7, а, в Луки 7 главе, go tell John what you see and hear. Он говорит, ты иди, Иоанн, и расскажи, что ты видел, что ты слышал. Yes, I am the Messiah. Он говорит, да, я и есть Мессия. I am the one that was to come. Я и есть тот самый, который должен был прийти. The, the blind receive their sight. Uh, слепые прозревают. The lame walk. Хромые ходят. The dead are raised up. Uh, расслабленные встают, э, мертвые воскрешаются. Но это не то, что меня uh, напрягло. Но блаженны те, кто не соблазнились. Why offended? Because he didn't overthrow the Romans. Because he? Because he didn't overthrow the Romans. А, но это его не, не удовлетворяло, потому что... Э, многие люди соблазнились, потому что Римская империя еще не была сброшена He didn't destroy the evil of the world. То, что было для Израиля злом, не было разрушено. But he delivered people. Но он освобождал людей. И далее он говорит, если я силой Божией изгоняю демонов, значит Царство Божие приблизилось. And this continues even on the day of uh, Shavuot or Pentecost when the Holy Spirit is poured out. И дальше было продолжение в день Шавуот, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на всех And людей. he gives this uh, whole uh, set of parables in Matthew chapter 13 И в Матфея 13 он дает нам притчи, to show that at this time the kingdom would not come at once with the mighty day of the Lord. А, о том, что а, на сей раз царство не придет каким-то явным видимым образом. Вот тот последний день Господень, он наступит позднее. Но перед этим будет некий период времени, когда царство kingdom и царство and или царство этого века будут the kingdom of в этом мире когда в этом мире Царство Божие и Царство тьмы будут сосуществовать бок о бок в этом мире. И Он будет созидать общины, принадлежащие Царству Божьему. А, с реальностью Царства Божьего здесь. Because the kingdom is wherever God is ruling through Yeshua. Uh, Царство Божие там, где Бог царствует через Иешуа. This is, this is a, and what now Yeshua does, И что теперь делает Иешуа? he begins to prepare his disciples for a whole new understanding. Он подготавливает учеников к абсолютно новому пониманию. And that the key И ключ здесь to his coming, к его возвращению, the key to his return, Э, ключ к его возвращению. Lord, а, это приблизить день Господень. Is not going to be living the life of legalism like the Pharisees. Это значит, что мы не должны жить жизнью а, законничества, жизнью фарисеев. Or even more rigid like the Essenes. Или жизнью есеев. The key to his return. Ключ к тому, чтобы он вернулся. And the coming day of the Lord и к грядущему дню э, Божьему. А, это расширение Царства Божьего по всему see, миру. For Yeshua, что касается Иешуа, just like the Pharisees, Yeshua has a program Подобно фарисеям, у Иешуа была программа to move history to the climax of his coming. А, подвести всю историю к э, высшей точке, прежде чем он придет. И какова же его программа? Э, учиться в Ешиве с утра до вечера? Провозглашать ли все традиционные молитвы в течение целого дня? I'm not going to dismiss that completely. Я не хочу э, уничижать значение этого абсолютно. Но ну вот есть фраза из программы Иешуа. In Matthew chapter 24, это из Матфея 20, verse 13, verse 13, 24 глава, стих, стих uh, а, 13 и 14. But he who endures to the end will be saved, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to the nations. Then the end will come. Так, Матфея 24, 13 и 14. «Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». This is repeated in Эта мысль повторяется Luke and Mark. Uh, в Луки и у Марка. The gospel of the kingdom Э, благая весть о Царстве. Это приглашение в Царство Божие посредством подчинения правилам Иешуа. И когда Иешуа говорит, что эта благая весть должна быть проповедана по всему миру, это значит, что Царство Божие распространяется по всем народам, по всему миру, and after that has happened, и только после этого произойдет then следующее. will the end come. Только после этого конец наступит. The end is, an, is, is the same thing as the day of the Lord. Конец — это то же самое, что День Господень. The day of the Lord will take place after the gospel has been preached to all the world as a День witness. Господень наступит только после того, как Евангелие, благая весть, будет проповедана по всему Now, of миру. course, there's an overlap. И вот здесь есть некое пересечение одного с другим. То есть окончательная проповедь всем-всем э, народам э, и День Господень, они где-то близко соединяются. Но распространение Царства Божьего по всему миру, Благой Вести, is это ключевое, это ключевое действие, которое поможет приблизить второе пришествие, День Господень. И сегодня большинство учителей Библии именно так now, это понимают. Now, there are other that are connected to this coming of the Lord. Есть еще некоторые вещи, которые связаны с возвращением Мессии. And I call them the five keys. Я их называю пять ключей. I'm go over them briefly. Очень коротко по ним пройдусь. About 450 years ago, 450 э, лет назад примерно, people that had come out of the Catholic Church, люди, которые выходили из католической церкви, and there was such darkness there, поскольку там была тьма, began to study the scriptures, они начали исследовать Писание, and from about 1600 to 1750, и примерно с 1650 по 1750 годы What I'm going to share now became clearly understood. Я поделюсь сейчас с вами, это стало очень ясно и понятно. And this understanding has been clear in some periods, and then people forget it, and then it becomes clear again. И это понимание становилось более понятным в определенные периоды времени, потом э, верующие о нем забывали, потом снова его and, как and, бы вспоминали, and, и оно опять становилось these, ясным. five keys, we could also call them pillars. И эти пять ключей мы также называем их колоннами. Uh, and I, brother was amazed. The Lord showed me these things, and then I was amazed to find out how many people in history understood this. И когда Бог открыл мне эти принципы, я был удивлен, потом прочитав в другой литературе, что на протяжении веков before, многие учителя Библии тоже также понимали. Before Yeshua returns, прежде чем вернется Иешуа, before the day of the Lord we read about in Joel or in Peter, до того, как наступит день Господень, о котором мы читали у Иаиля и у Петра. We have to see five things. Пять вещей произойдут. Five things come into order. Пять вещей, которые в определенном порядке произойдут. And this is what we mean by restoration. Это то, что мы называем восстановлением. Or или тикун улам, этого we мира. Must see the of the in all the world as a witness. You already have that. Number one. То есть номер один, это мы уже говорили, э, Царство Божие, Евангелие должно быть проповедано по всему миру и всем народам. But the people who are to complete that task, но люди, которые должны исполнить эту задачу, have to come into a place of passion for Yeshua and revival. Они должны прийти в состояние страсти по Иешуа и к пробуждению. See, the text I read in 2 Peter said, стихи, которые я прочитал из 2 Петра, What kind of life ought you to live in holiness? какого рода жизнь вы должны вести в святости? Это жизнь связана с жизнью в силе Святого Духа. Итак, Иоэль говорит, В последние дни и залью от Духа Моего на всю всякую плоть. И ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. And your old И пожилые люди будут видеть сны. This outpouring of the Spirit is connected to the time of the day of the Lord. То есть этот момент, он связан с Днем Господним. So we understand that what happened in the first century И мы понимаем, что то, что происходило в первом веке, was an installment, an installment, like a partial payment. это было как э, частичное осуществление It или was как a- It was предоплата, a partial fulfillment. То есть частичное исполнение пророчества. The great fulfillment comes at the end. И полное исполнение, полное осуществление произойдет в самом конце. And I believe it's starting, it's happening now. И я верю, что это уже происходит сейчас. All over the world, we are seeing the greatest outpouring of God's power По всему миру мы видим величайшее излияние силы Святого Духа. in China, in Africa, in South America. А, В Китае, в Африке, в Южной Америке. And we're seeing the greatest level of miraculous intervention from God that we have ever seen. Мы видим а, чудеса, знамения. а, Дух Святой проявляется так, как мы раньше не видели. The second thing, I mean, the Второе. third thing, Или третье уже. is we need to see the unity of the people of God. John Мы- 17. Иоанна 17, здесь говорится о единстве Божьего народа. This is, this is an amazing text. Это удивительный текст. Yeshua says in verse 20 of chapter 17 of John, Иоанна 17, гла- э, стих 20. I do not pray for these alone, but for those who believe in me through their word, that they may all be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may be one in us, that the world may believe that you have sent me. Это стихи 20 и 21. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, а я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверуют мир, что Ты послал Меня». In other words, Иными словами, the believers need to come into a unity like the Father and the Son had together, э, верующие должны прийти в такого рода единство, которое подобно единству между Отцом и Сыном. and in that unity will lead to the world coming to faith. И в этом единстве они приведут весь мир к вере. It will lead to the second coming. И это uh, приведет к второму пришествию Мессии. Now, which comes first, the outpouring of the Spirit or unity? Что же случится раньше, излияние Святого Духа или единство наступит? Если вы начнете исследовать историю, вы увидите, что излияния Святого Духа уже были. И были какие-то периоды единства. But sometimes people come together and pray in unity. Uh, были, были моменты, когда люди собирались, верующие, приходили в единство и вместе молились. И тогда они видели, как следствие этого, излияния Святого Духа. Kind of like То есть пробуждение и единство, они в связке идут, они вместе соединены. So, the, okay, so now the fourth, и номер четыре. If you turn with me to the book of Romans, мы откроем книгу римлянам. chapter 11. 11 главу. Here's what uh, we read in Romans chapter 11, Римлянам 11, verse 13. 13 стих. I'm speaking to you who are Gentiles, inasmuch as I'm an apostle to the Gentiles. I magnify my ministry. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославлю служение мое. If by any means I may provoke to jealousy those who are of my flesh and save some of them. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? For if they're being cast away is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ибо если отвержение их – примирение мира, то, что будет принятие, как не жизнь okay. из мертвых. Okay. The gospel goes out to the Gentiles. Итак, благая весть э, направляется в сторону язычников. But now the gospel has to come back to the Jewish people. И это было на протяжении веков, но теперь она возвращается к еврейскому народу. And Paul, being a Jew, и Павел, он был еврей. Is the example of Jewish witness to Jewish people. Он был примером а, того, как еврей несет благую весть евреям. But he shows us a partnership of Jew and Gentile to bring the Jewish people to Yeshua. И он также демонстрирует нам совместную работу, сотрудничество евреев и неевреев. And he says, when Israel turns to Yeshua, it will bring the resurrection from the dead. И он говорит, что когда Израиль обратится к Богу, то это будет как воскресение из мертвых. это несложно понять. Это очень просто. Хотите увидеть возвращение Господа? You've got to complete world evangelism. You've got to complete world evangelism. Вам нужно закончить работу по евангелизации всего мира. Нужно принести э, Евангелие Царства всем народам. Второе, вам нужно увидеть пробуждение и страсть по Иешуа, а, которое приводит к чудесам и знамениям и служению в сверхъестественной сфере. Вам также нужно увидеть единство народа Божьего. Then you have to see Israel made jealous. И uh, вы должны увидеть Израиль, uh, Israel is made jealous, or desirous. как и Израиль становится uh, жадным по Богу. Okay, I'm say it again. World evangelism, и повторим снова. Uh, обращение или евангелизация всего мира, revival, пробуждение — Unity, единство, Israel made jealous. и Израиль становится жадным по Богу. Those will move history to the return of the Lord. Эти факты, которые приведут к возвращению Господа. Now, I was kind of amazed. Я был удивлен, After the Lord showed me this theology, когда Бог показал мне эту теологию oh, about 35 years ago. примерно 35 лет назад. I didn't know how historically understood this was. И я не знаю, как исторически это можно понять. But this was well understood in the 1700s. Это было ясно осознанно людьми в 17 веке. This was the theology behind the founding of Christ Church in the Jaffa Gate. Where? In Christ Church in the Jaffa Gate. А, это было основание для того, чтобы основать церковь в Иерусалиме. How many heard of Christ Church? А, сколько из вас слышали э, а, о, об этой церкви в Иерусалиме, у Явских ворот? Это было удивительно. Это, эта самая церковь, община была основана в 1840 году. Under a Jewish bishop, Там был еврейский священник that understood these four things. который осознал вот эти четыре пункта. This is amazing. И это было удивительно. I didn't know that. Знали, знали ли вы об этом? When I understood this, I didn't know this. Я, я и сам об этом не знал, но я был удивлен, когда услышал об этом, узнал But это. There's a fifth thing. Но есть пять вещей. Давайте откроем Ефесянам 4. Ephesians chapter 4. This will be our last text. И And then we'll put it Ефесянам all together. 4 — это Ephesians 4. последний наш фрагмент, который мы Galatians, прочитаем. Ephesians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Come on, Ephesians. Ну где же, Where are где you? же Finally, Ефесяне? there it is. Ephesians 4, Ефесяне 4, verse 11. 11 стих. He gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. For, for equipping the saints for the work of ministry for the edifying of the body of Messiah. Для того, чтобы обеспечить всем святых на дело служения для созидания тела Мессии until we come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, to the measure of the stature of the fullness of the Messiah. э, му- в мужа совершенного в меру полного возраста Мессии. before the Lord returns, Прежде чем Господь вернется, his people are going to come to unity его народ должен прийти в единство and to the stature of the fullness of the Messiah. и в полноту Мессии. How will that happen? Как это произойдет? Through the leadership of those days who are in unity. А, через лидеров, которые приведут к единству. Without the leadership coming into unity. То есть лидерство, лидеры общин должны прийти в единство. Without having leadership in the body of believers that cares about the first four. А, лидеры должны, лидеры всего тела Мессии должны заботиться о, о об этом, иначе это не произойдет. It can't happen without leadership. То есть без лидеров это не произойдет. Okay, now look. Теперь посмотрим. So now we have these five keys. У нас есть пять ключевых пунктов. World evangelism. Мировой евангелизм. World revival. Мировое пробуждение. And it has to happen here in Israel, revival. Оно также и в Израиле должно случиться, пробуждение. Unity of the God's people единство Божьего народа, which this text talks of that, о too, котором unity. здесь в этом тексте тоже написано. Bringing Israel to the knowledge of Yeshua, привести Израиль к познанию Иешуа, and a leadership arises that is pursuing these things. И также нам нужны лидеры, которые принимают все right. эти пункты. Okay, let's review. In one hour, за один час, actually only a half hour, или, точнее, за полчаса. Включ... У нас был еще перевод. You can understand everything you need to know. Вы за этот час смогли понять number, все, что вам нужно знать. Number one. То есть пункт первый. I'm going to review for Просто подытожу для вас. The Bible says there is coming a day of the Lord. А, Библия говорит, что наступит день Господень. A terrible time on the whole earth. Это будет ужасное время для всей земли. But it will be a day of judgment for the wicked. Это будет день суда для грешников and deliverance for God's people. и освобождение для Божьего народа. Okay, that's number one. You all get that? Это был the наш пункт первый в этой uh, большой идее, большой мысли. That day is connected to the coming, or for us, the return of the Messiah. И это повлечет за собой возвращение Мессии. We're very close to Jew- Orthodox Judaism on this, except for us, it's the return. То есть для нас это возвращение, а, и мы близки в этом в по- с пониманием эм, ортодоксальных евреев. But number three, Но вот пункт третий there are five keys to that happening. э, о пяти ключевых моментах для этого события. Number one, Первое. the gospel of the kingdom must be preached to all the world. А, Евангелие Царства Божьего должно быть проповедано по всему лицу земли. Number two, we must see the great revival and passion for Yeshua. Номер два, мы должны увидеть великое пробуждение и страсть по Иешуа. Number three. Номер три. We must see the unity of the people of God. Мы должны увидеть единство народа Божьего. John 17, that we might be one, that the world might believe. Э, чтобы мы стали все едины, и через это весь мир поверил бы в Бога. Номер четыре. У нас должно быть растущее количество евреев, приходящих к вере в Иешуа. И это приведет к тому, что весь Израиль спасется. И это будет как жизнь из мертвых. And number five, a leadership that's pursuing this. И номер пять — это лидеры должны а, принимать эту идею, принимать все предыдущие четыре пункта. Okay. Now, very quick. И сейчас очень Again, коротко. Я хочу, чтобы Day это зашло в вас ясным образом. День Господень. right? The gospel of the kingdom preached in all the world. Для этого Царство Божие должно быть проповедано по всему миру. okay? So I'm going to summarize world evangelism, мировой евангелизм, world revival, пробуждение всего мира, unity of the church, единство всей общины, всей церкви. Israel made jealous, or Израиль Jewish станет, outreach. евреи все станут э, жадными по Богу, голодными по Богу. И лидеры должны принять это, That's эти all. мысли. Simple. Day of the Lord comes after we do this. Итак, день Господень наступит после того, как все это будет совершено. И мы таким образом приближаем историю к второму пришествию. И нам не нужно знать по подробности про всех этих насекомых, о которых пишет книга Откровения. Нам не нужно знать what the different plagues look like. Какого, именно, э, какого характера будут все If казни. You know today, э, если бы я знал, я бы вам рассказал. You know just about everything you Но э, за один час вы получили все, что вам только нужно But понять. The is, kind of life ну, в общем-то, ключевой момент — это то, какого рода жизнь вы ведете. You need to be revived. Внутри вас должно произойти пробуждение. Totally Вы должны быть полностью посвященными Богу. Totally и посвященным, посвятить себя Его целям. И э, совершить, сделать, осуществить свою часть для того, чтобы Господь so пришел. Let's pray. Let's pray. Будем, будем молиться. Father, we want to dedicate our lives. Господь, We want to dedicate our lives. Мы хотим посвятить свои жизни Тебе, Господь. Lord, we want to see Israel saved. Мы хотим видеть Израиль спасенным. We want to see your return. Мы хотим видеть Твое возвращение. We want to see you rule from Jerusalem. Мы хотим видеть, как Ты будешь править из Иерусалима. Yeshua, we desire to see you. Иешуа, мы желаем видеть Тебя. So let us live our lives позволь нам жить нашу, проживать нашу жизнь на сто процентов для Тебя. Let's hold nothing back. Чтобы ничто не удержало нас, э, не оттащило нас назад. May we listen to your Holy Spirit. Помоги нам слышать Твой Святой Дух. May we walk in obedience to the Word and Spirit every day. Помоги нам ходить в послушании Тебе каждый день. May we share our faith to those that don't know Yeshua. Помоги нам являть веру тем, кто еще не знают Иешуа. And bring them to you. И приводить их к Тебе. And we pray. И мы молимся. Your kingdom come. Пусть Царство Твое придет. Your will be done. И воля Твоя осуществится. On earth as it is in heaven. На земле так, как это есть на небе. Come, Lord. Приди, Господь. Hallelujah.